こんにちは、粟田洋介です。今日は理解されなくても書き続けるというお話をしたいと思います。先日永遠の門、ゴッホが見た未来というゴッホの電気映画を見ました。ネタバレ的な話は一切しませんが、ちょっとこの映画を見てアーティストの端くれとして思ったことですねなんか自分が求める作風とかアーティストと地理の関係地理は場所ですねあとは書き続ける理由みたいな感じのことを話したいと思います 私は特にゴッホのファンとかではないんですけど作品が売れなくても誰からも評価されなくても独自の作風を書くことを貫いたということにとても共感していますゴッホの作風は今でこそ多くの人たちから美しいとか素晴らしいとかって認識されていますがゴッホが生きている時代にそれに気づく人なんてもうほとんどいなかったようです 見たものを見たままにそっくりに描くそれだけがアートだと思っている人が多いのは19世紀のゴッホの時代も21世紀の今の時代もあんまり変わらないと思いますまあ今現在独自の作風で絵を描き続けてるアーティストの方々はまあ私も含めてなんですけどまあ時にはバカにされたりすることもあるかもしれません まあでも私は自らこういう絵を描いているので、まあ、アートがわからない人たちに何を言われても傷つくことはないんですけどただ否定とか批判ばかりされていい評価をくださる方が一人もいなかったとしたらかなりきついんじゃないかと思いますゴッホはどうだったんでしょうそこら辺は分かりませんけどでも大概の場合1人か2人批判をする方々がいるに対して100人ぐらいはいい評価をしてくださる方がいらっしゃいます だからあなたの周りに1匹ゴキブリが出てきてもあなたには100人のファンがいるということですちょっと話が変わりますがゴッホは自分の作品と自然がつながっていると信じていたようです だから自然の多い田舎に住んで絵を描いていましたそれがアートなんかに全く理解のない人たちが住んでいるすごい小さい町に住んでいたみたいですねでよく言われることなんですけどアートと地理は関係しているようです 私はフランスに行ったことはないんですけど学生の時にアメリカのノースダコタ州というところに住んでいました大学のある小さい町だったんですけど私はその頃目に見えるものをそっくりに描くって感じで絵を描いていたので多くの人から良いアーティストと評価されていましたでも同じアートの学生ですっごい個性的な友達がいたんですけど素晴らしいアーティストにもかかわらず多くの人たちからすっごいバカにされたりしていました なんかかなり辛い思いをしていたようですそれから何年も経ってから私はニューメキシコ州というところの小さい町に住んでいましたその頃もうすでに私の作風は風変わりなものだったんですけどニューメキシコ州はアートに理解のある方も多くて小さい町だったんだけど運よくいい評価をいただくことが多かったです だけどそこからちょっと離れた小さい村みたいな町モーラっていうとこなんですけどそこでアートクラフトのイベントに参加した時は全然違かったですなんかもう素通りする人ばっかりで全然見てもらえないですねでなんか隣で写真を展示していた人がいてその会話が聞こえてきたんですけどほとんどの人が関心を示すことは この景色はどこだとかこの建物はどこだとか自分が知っている風景そういったものにだけ関心がすごい高まって芸術性とかっていうことに目を向けてる人はほぼいなかったみたいですねそんなわけで地域とアートっていうのはものすごい関係してるんだなってそこですごい思いました面白いのは今日本で猫アートが人気があるんですけど猫を飼っている人口がすごい多い国なのでまあだから地理的なことが関係していると言えるのかもしれません それから自然豊富な地域では自然の景色などが描かれた風景画が人気があるっていうのを聞いたことがあります確かにそういうところに住んでいた時は地域のギャラリーそこに展示してある作品は風景画がすごく多かったのを覚えていますちょっとこれは私の個人的意見なんですけど情報量の多い都会には やっぱり現代アートに理解を示す方が多いんじゃないかと思いますまあでもそういう方ってどこ行っても人口の一握りの人たちだけだと思うんですよねなんですけど都会は人口が多いので一握りの量も小さな町よりも多いということだと思います統計を取るとかそういうことはしてないのでわかんないんですけどなんとなく私はそう思います ただこれもわかんないんですけど今インターネットがあるんでどこの地域でも豊富な情報量っていうのが入ってくると思うんですねなのでもしかすると現代アートに興味を持つ人がもういろんな地域に現れるんじゃないかなって期待していますでまたゴッホの話に戻るんですけどあの時代はテレビとかもなかったんで小さい町に住んでいたゴッホはすごい大変だったんじゃないかと思います ちなみにさっき言ってたモーラっていう村みたいな小さい町でのアートクラフトのイベントほんと素通りする人ばっかりだったんですけどいいこともありました確か1日目の後半だったか覚えてないんですけどのうんざりしてた時に1人タオスっていうニューメキシコでサンタフェの次にアートで有名な街があってアートのギャラリーがいっぱいあるとこですねその人がすごい私の作品気に入ってでなんかプリントとかを大量に買ってってくださって で1枚すごい気に入った原画があったみたいでプリントを買っていったんですけどなんか戻ってきて原画を買ってくださいましたなんかすごい嬉しかったですでもう一人作品に興味を持った人がいてその方もニューメキシコ州で一番大きいアルバカーキーという町から来た人でしたでも残念なことにモーラの地元の人たちで私の作品に興味を持ってくださる方はもうほぼ一人もいませんでしたそんでその時から やっぱり都会に行かなくちゃって思い始めましたモーラの人たちにもこのフェイスペインティングは喜んでいただけましたその後日本に帰ってきて世界の大都市である東京のアートイベントなんかにも参加しているんですけど素通りする人の方が圧倒的に多いですでも人口が多い場所なのでで私の作品に高い関心を持ってくださる方が多いのも事実です でも割合としては一握りなので私はそういった方々をすごい大切に思っていますでちょっとゴッホの話に戻りますが自分の作風で絵を描くことを貫いたゴッホなんですけどほぼ誰からも理解されないのに描き続けるってほんとすごいことだと思いますでそんな気持ち私すごい分かります そして今現在生きているすごい個性的なアーティストの方々で作品を展示しても売れない誰からも理解されないし評価もされないそんな方もいらっしゃると思いますたとえ売れなくても評価されなくてもその方々の作品がダメだとは全然思わないんですよねただ今その良さに誰も気づいてないだけかもしれないですしもしもその作品が素晴らしいってその作品を作っている人たちが知ってるんであれば といい作品なんですよゴッホが評価され始めたのも唯一1枚絵が売れたのもゴッホの晩年の話です今世界中でゴッホの名前を知らない人いないですよねそれほど有名で歴史的なアーティストになったのはゴッホがこの世を去ってからです今評価されないアーティストたちだって未来には歴史的なアーティストになっている可能性だってあるんですそうあなたにだってあるんです でも生きている目の前にいる人にそんな可能性があるって思う人はほとんどいませんよねだから人から何を言われようと自分でいいと思ったらそれを信じて書き続ければいいと思いますだってゴッホが生きてる時に彼をゴミくず扱いしないで天才だと思ってた人がどれだけいたことでしょうしかも彼の絵が未来にすっごい高値がつくなんてことを知っていた人はとか信じていた人なんて絶対なかったと思います いたら買ってるはずですからね、まあ歴史に残るアーティストって言ったんですけど私はちょっと前まで歴史に残るアーティストになりたいって思っていましたでも最近はそういうことはどうでもよくなってきて今の理想は今楽しいって思える人になりたいそれだけですねだって今日楽しければ明日も楽しいし地位や名誉があったって楽しくなければ全然意味がないし地位と名誉が幸せをもたらしてくれるとは限らないからですそれから 死んでからのことなんて本当どうでもいいですよねそれが正しいとか間違えてるじゃなくて私はそう思っていますまあある程度のお金は必要ですけどねでまた話が変わるんですけどゴッホの作品が理解されなかったことそれってある意味仕方がないことだと思いますなぜなら芸術作品なんてアーティストが自分の中の世界を表現したっていうすっごいわがままなことだからですまあ少なくとも私はそう思っています でもわがままですごい一方的なんですけどありのままの自分をさらけ出すすっごいチャレンジングなことですしとっても勇気が必要だし時には傷ついたり苦しい時を乗り越えなければできないそれほどすごいわがままな表現なのですこれも私の個人的な意見なんですけどそれをすることがアーティストの使命なんじゃないかなと思います それでそういうことを表現するアーティストよりも今生きているすごい風変わりで個性的なアーティストの作品を今目の前に生きているアーティストの作品の素晴らしさを今気づくことができる人ってほんとすごいって私思うんですよねでちなみにそのゴッホが生きてる間に絵を買った人はベルギーの画家アンナ・ボックという方だそうですこの方は無名の芸術家の作品をよく買って支援していたそうですほんと素晴らしいですよね そんな余裕のある人間に私はなりたいですで最後に絵が売れてないアーティストはダメなアーティスト売れない絵はダメな作品って思われがちなんですけどそうとは限らないと思います素晴らしい作品を描くとか作るっていうのはアートっていう分野になりますでも作品を販売するっていうのは販売とかマーケティングっていう分野になります